نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نشاد فرماتے ہیں صرف تین جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز و حلال ہے نمبر ایک آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اسے منا لے نمبر دو جنگ میں جھوٹ بولنا نمبر تین دو آدمیوں کے درمیان صلاح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا السلام علیکم